Divi bija noteikti. <laughs> Divas saules var izcert un braukt uzreiz. Nevajag melot. Es, Jā, nu. es pats esmu testējis tos alkometrus, zinu. Vieglo saules var trīs izdzert un braukt uzreiz. Nav 0,5 promils nekādā gadījumā. Pa nakti neesam gulējis, ir 6.30 no rīta. Ir izdzert 2.05 tumši jāliņa. 0,3 promils. Un es pieļauju, ka vajadzēja kāpties, jo es paēdu pirms tam. Aiziet! Rītaļu policija, atkal pārbauda būs veikta. Labi. 6 sekundes jāja pa štrubinē. Izmēt dara no mašīnas. Jā. Norādi, ka ir alkohola jah. tegime šādi. Ne tik pagaidām, tikai kā ir. Ā, vispār ir, jā. Jā. Laikam, bet es saprotu, ja tu iepūties ar daudz kronos, vadīt ārznieks un nav. Oh, nu, pasaidi mašīnā. Ok. Paņem tiesības tehnisko, tad pārbaudīs papīrus. Nepat, nepateic man pirmos mērījumus, tāpēc es nezinu. Lūšas. Silvana, 059. Tev paliek. Gaidīsim otro pusienu. Ok. Ja būs uh, mazāk. Jā. Pagaidām mēs varam tevi formēt. Jā. Tev vadīt apliecība notiek četriem gadiem. Ok. Un to. Ok. Ja iepūtīsi vēlreiz, nu, vairāk pa dublu piecu, un tad formēsim. Ok. Mašīnu vēl to stāvētu. Aha. Tagad piecu. Iepūt viņa alkometrā uzrādījās 0,59. Jāgaida 15 minūtes, jāpoš otro reizi. Redzēs, jāiepuš savējā vēl vienreiz. Jāskatās, vai nokrītā. Mans alkometrs rāda 0,34. Tagad, tagad ir jautājums, kuram alkometrs rāda pareizi. Cikos tu pēdējo reizi lietojis alkoholu? Kad trīs varētu būt, četri. Naktī, jā. jā. To var parādīt. Kādā ziņā parādīt? Nu, alkoholu. Pietiekuši, ah. lai formē tevi. Jā. Vadīt aplieku, bet no. Nu. Tik trāk domā? Nu, ja tagad 0,59. Vairāk par 0,5 nevar. Tas vienalga, ka tur 0,9 vairāk. Короче, я iepūtis un būs mašīnu uz autostāviet. Ah. Vadīt apliecību nost. Nu, šās, jā, sūdīgi. Nu, jā, jā. Nu, pagaidis. Skatīsies, <laughs> kā viņš krītā. Nezinu. Bet, ja tu otrreiz iepūtīsi, pēc tam nekāda varianta jau nebūs. Uzreiz formēs. A, ko tad? Vai nu domā uzreiz, vai nu gaidi rezultāts. A, kas ir domā uzreiz? Nē, nu, ko darīt ar tevi? Nav labi šmīgā braukā, kāds saprot. Man jau draugi arī iedeva alkometru, kaut kur jābūt bija pašam. Tāpēc man likās, ka es varētu droši braukt. Viņa nav īsti. Šis govs krūtēs skaitoties. Trūkais tikai policija, viņš Jā. perfekti rāda. Ar šītiem viss. Mēs tam varētu salīdzināt, pamēģināt vismaz. To es parādīšu. A tu viņam kalibrēšu gaismu? A, viņš ir svaigs, viņš ir maijā iziet kalibrēšana. Jā, 0,3,4. Šis gājums skaitās policijas alkometrs. Nē. Vismaz uzdrukāts ar sevi. Rekru, var šitais ir visvaigākais policijas alkometrs. Viņš maksā pie pusotras štukas. Un... Ja pirksti sev, tad pērs vēl tāda. Ja kad šim iziet kalibrēšana pēdējā reize? Viņš ir svaigs, viņi tikai pāris maņas atpakaļ iedo. Viņam ir kaut kāda papīra tādā ziņā, nē? Protams. Viss ir tur šķekā, tad rukā tur arī. Un viss ir līdzi, jā? Protams. Jā. Ja tādā ziņā, tad to vajadzētu visu iečekot pēc tam. Tu pīpē? Nē. Dažreiz arī no pīpēšanas strādā. Jā. Ja? Tos varbūt ir dzirdēju tūkstošiem faktoru, kas var ietekmēt to visu, ne? Redzi, kas labākais. Ja tu tipa, izdari, tev uzreiz parāda lielas problēmas. Pēc tam atkal krītās viņi, Jā. pēc tam atkal ceļos augšā. Nu, kur tava trubiņa, davai, nu, liec iekšā. Cerēsim, ka nebūs. Tev paveicās. Ko tu rādi? 0,27 nu, tagad. O, nokritās. Nu, bet skaties uzmanīgi, jā. labāk braukt uz mājām. Gulēt. Jā, jā. Tieši tā. tā. Čau.